Alo, Cristovano Colombo, come andate? Ha giusto comparto un paese nuovo, sono tutti goffi goffi, tani tanilocci di pesce, nasi sono patati, i denti sono gialli e i labbri sono maio maio. Ah, e come si chiama questo paese? A sto paese l'ha giù chiamato Ghisogni. Alo Ameria. È un tipo che si scontra un francese che si porta un suppositorio in giro e gli domanda perché portate un suppositorio in culana? meu doutor aqui me disse de suspender o tratamento. Fangerina. Allo Ameria. Allo. Allora, sapete, eh, mi sono confattumina da un tipo di risunaccia una settimana fa. Beh, penso che lo taglierà ragione. No, ma boh, sono andata a cercarlo, ho trovato a casa e l'ho portato un fiore e ho detto che lo perdonavo. E... allora? e beh, Mamina tu torna. Tavira, Giorgio, torna, penso. Eh, no, non capisco mica.